So. <laughs> Also, wie hart wird ein irrigierter Penis in Dezibel? Ja. Äh. <laughs> Mich würde ja vielmehr die Frage interessieren, wie lange er hart bleibt. <laughs> Aber gut. Ich habe keine Ahnung. Fünf, fünf vielleicht? Ich glaube auch fünf. Ja. Du bist. Ja, gut, da waren wir gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist, was sind das für Fragen? Also das kann man nicht ernst nehmen, aber es ist Nein. ja auch, so ist ja auch nicht. Das ist ja auch ein Special. Vor allen Dingen, bis man diese Frage erstmal aufgedröselt hat, ja. hier ist, ist, ist die Studie schon vorbei.